大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天我们就来看看在公元2023年岁次癸卯年生肖属蛇的流年运势解析。属蛇的朋友在岁次癸卯年经历了受太岁关照的岁次壬寅年，在2023的癸卯年就要比较挑战了。开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，在老师下次更新视频或是新的。 流月运势解析，您才能够获得通知哦。好，要知道今年的时运的强弱，那我们就必须先来看一下今年的本命宫是哪一些星宿来坐镇指挥。今年属蛇的朋友在二零二三岁次癸卯本命宫迎来了驿马与天乙贵人，所以从这里我们可以首先知道，今年对于属蛇的朋友来说是一个变动比较大的贵人之年。 而我们主星除了有这两大吉星来镇守，那复星呢？复星啊，在岁次癸卯年真的是一个非常热闹的一年，因为今年复星有上门、孤城、飞廉、地池、地上，还有地沙破碎以及大沙，总共有几颗复星呢？今年属蛇的朋友啊，复星就一共有了八颗复星，加到我们刚刚讲到的两大主星，总共有十一颗星宿。 飞入了属蛇朋友的本命宫，真的是热闹非凡呐！当然，我们从这些复星的名字啊，也大概可以猜出来，今年对于属蛇的朋友来说，好像是比较多挑战的一年。但是，真的是这个样子吗？如果你这么想，就把事情想得太简单了。因为今年对属蛇的朋友来说啊，要迎接的挑战可没有这么简单呐。 首先，我们来看一下事业。在事业上，我们属蛇的朋友啊，要分成三大类来看。第一个是做业务的朋友，或是做运输相关产业的朋友。这类的朋友啊，受到本命宫的驿马星的关照，所以基本上是属于运势比较强大的一类。这一类的朋友啊，可以善用驿马星的力量。只要越勤劳的在外面奔波努力，基本上是很大一部分的凶星啊，就没有办法发挥十足的力量。 所以要论事业发展，做这类工作的朋友啊，就可以比较有机会从稳定中求发展。整体来说，这类型的从业人员呐，事业运就属于中级。第二类的朋友啊，就是做专业类型的，例如做技术人员、工程师或是专业的服务人员，这类的朋友啊，就可以收到远方的天厨星的力量，在专业服务上面可以获得一定程度的发挥。 但是要注意的事情是，今年本命里面还有破碎大厦这两个星宿的影响，所以在执行业务的时候啊，一定要做好记录备份，或是注意工作环境的安全，因为在这些星宿的影响下，属蛇的朋友很容易犯下了过去不会犯的错误，或是临时性外部的影响，例如跳电啊，或是别人搞错了之类等等的。 让我们即将完成的工作啊一次打回原形，所以这类的朋友啊，务必要让自己的进度每一步都做好扎实，而且稳定，不求快，但求好，更要求稳。不然因为赶时间，然后犯了一些小错误，或者别人犯了一些小过失，必须让我们的工作全部打掉，重新来过。那么不是反而我们花的时间跟资源会更加的多吗？所以这一类的朋友啊，今年的事业运属于小吉。 最后就是一般内勤的朋友，在二零二三年的岁次癸卯，受到了本命宫的地上以及外部的劫杀以及栏杆这几个星宿的影响，今年的职场发展就颇令人为忧心了。加上容易因为言行的轻佻，或是在执行业务的时候做了一些灰色地带的行为，这个时候啊，就容易被他人举发。或许过去做没事，但是今年做就非常容易出事，或是受到一些流言或是谣言的影响。 导致自己在公司里面的地位或是考核都出现了比较大的问题，而面对这种可能会发生的状况啊，就必须从根源上来处理。也就是说，我们必须在执行公司业务的时候，每一件事情第一就要是留下记录，谁交办的，我们办完又交给谁，能的话最好都留下记录，这样问题出现的时候啊，就可以请主管来进行事实的核对。 会出现这样建议的原因啊，当然就是本命宫今年还有天乙贵人这样强大吉星来作证，所以无论事实被转述的多么样的混乱跟夸张，只要有证据都是最有力的防御。加上这颗天乙贵人啊，与远方的国印与天姐这两颗吉星遥相呼应，所以属蛇的朋友虽然今年受到了内外各类凶星的强大夹杀，但是只要严以律己。 谨言慎行，按部就班，这三个坚持，那么今年还是可以趋吉避凶，平安度过的。所以整体来说，按照老师的建议来行事，岁次癸卯的工作运势为中平。接下来我们看一下财运。对属蛇的朋友来说啊，二零二三岁次癸卯的财运啊，就稍微这么困难了一点，因为无论内在或是外部都没有明显的财星来给属蛇的朋友一点帮助。 所以在这种情况之下，在岁次癸卯年属蛇的朋友保住现金以及资产就是比较重要的事情了。因为除了没有明显的财星来给我们守护，还会遇到了外部的灾杀星与我们本宫的飞廉星一起遥相呼应，导致容易因为他人的诈骗或是我们投资评估的错误而损失了大量的金钱。所以保留现金。 避免非必要的投资，这就是很重要的一个关键了。这个所谓的非必要啊，就是以获利为基础的投资。这个在税次鬼卯的二零二三年是最好不要去进行的。但是其他，例如投资在知识上面，例如去补习或是培训，来取得更高的专业技能，或是考取执照或是资格证，这就不在范围之内。其他的部分最好都是不要的。 而在资产部分，属蛇的朋友在二零二三岁次癸卯，也建议不要进行不动产的买卖，除非一种情状况除外，那就是你可以轻易的用自己不到一半的现金存款，不用贷款一次购买不动产，这样即使这个投资真的出问题了，也不会影响到我们的生活，最多就是影响到我们的心情，那就还 OK。 记得老师说的是全款一次付清的那种，不是只有头期款，这两个是天差地别的状况哦。而在其他方面呢，今年的财运主要还是来自于收入的储蓄所获得的财富累积。也就是说，今年除了储蓄跟买保险，其他不会有更好的理财方式或是投资的动能。所以建议属蛇的朋友存钱储蓄。 是今年唯一要做的理财方案之一。整体而言，财运属于小凶。接下来我们看看感情，在感情方面，属蛇的朋友在岁次癸卯，本命星宫迎来了孤城星与外部的寡宿星产生了共鸣，所以今年对属蛇的朋友，尤其是单身的朋友来说，感情运真的是稍微比较辛苦一点了。 对于单身的朋友来说啊，不懂得如何表达自己的感受，这是今年的特色。也就是说，即使遇到心仪的对象，但是凡事都有开头，但是我们不是去接触的时候讲错话，就是不知道我该怎么样表达。很多时候容易让我们的难得的机会啊就飘走了。而在另外一个方面呢，因为同样受到星宿的影响，有时候我们刚刚进入了一段新的关系。 但是呢，会有一种很大的隔阂感啊，在我们有时候会油然而生，觉得这个生活呢真的是我要的吗？我们两个真的是合适的吗？我应该把这个时间花在这个人身上吗？脑中就开始展演出了很多很多不同的小剧场，然后有一天呢，就因为两个人彼此之间难免会有些小冲突，然后这些的抱怨或这些想法就脱口而出，导致两人的关系啊受到了重大的伤害。 而在已婚或是有伴侣的朋友来说啊，就好一点了。因为虽然受到了孤城与寡宿这两个星宿的影响，但是只要有每一天在一起生活，就可以受到远方的月德以及地解星的力量来化解这所谓的隔阂的感觉。但是虽然如此，属蛇的朋友在日常生活中也是比较难以激起一些特别的感情上的火花，来强化我们的生活。 所以这个时候啊，我们要充分再次利用我们本命宫里面的驿马星，多与伴侣出去走走，准备一些小旅行或是一些行程。只要你所处的当地的疫情许可，多往外走，那么受到负面星宿的影响层面也就会比较少。所以多规划一点外出的行程，会远比在家里宅着要好很多。接下来我们看看健康，健康的部分呢是比较需要注意的。 因为今年本命宫里面就有了上门星，搭配了本宫的地上星与外部的天狗吊客以及死福星的多方配合。今年对属蛇的朋友来说，健康的部分呢，应该是挑战比较大一点的。所以，首先重要的就是不要激化这些星宿的力量，也就是说，今年最好不要靠近办理丧事的商家。 或是住院的医疗场所，这些地方啊，本身容易激化了我们属蛇朋友本命宫的这些比较负面的星宿，会让属蛇的朋友啊整体全面的运势啊都会大为的扣分。但是如果本身就是礼仪殡葬的从业人员，不可能避开这类型的场合，那怎么办呢？其实如果你是殡仪相关从业人员，基本上其实没有太多的影响，为什么呢？ 因为不会的说啊，这些行业本身就是上门星作为主管的行业。今年既然上门星的力量是比较强大的，就像是怎么样，在滚水里面加入更多的沸腾的水，基本上也没有什么太多的改变。所以只要是相关的从业人员呐，影响也就不会很大了。而如果本身是医疗相关的从业人员啊，例如是护理师、护士，影响也会很有限。 因为本身的业务执行啊，很多时候就是生死边缘，所以对于护理人员来说啊，这么强大的上门心与雕刻心，最多会让这些护理师啊比较容易感到了疲倦啊，有睡不饱的感觉之外，大致上也不会有太多的影响。只要在休假的时候啊，常去公园等绿地这个地方去散步，就可以获得比较多的改善了。但是同样是医疗人员，如果你是医师，影响就比较大一点了。 因为上门吊客加上碎破这三颗星宿的影响，会容易使得我们医师对于诊断的时候啊，误诊率会提高；而对于外科来说，手术中失误的概率也会大幅的提高。所以在公元二零二三年，岁次癸卯属蛇的医师，内科的部分呢，要多拜托药剂师来替我们做好最后一道的把关，这样就可以避免了误诊跟开错药的概率。 而如果是外科医师建议在开刀手术的时候啊，要带几个资深的副手，至少资深的外科的护理师啊，来给自己一点协助。出了什么问题，或是快要出问题的时候啊，也有人在旁边去提醒，或是给予适时而且适当的协助。这个部分啊，各位千万不要小看了开刀房里面的资深护理师，他们看的手术、参与的手术以及配合处理的手术啊。 比许多年轻的外科医师啊还要有的有经验，所以啊，当这个状况发生的时候啊，主要医师的最后一个眼睛啊，就可以委托给这样这些资深的护理师，就可以避免了很多医疗的疏失的。当然，这也是我们善用今年有天乙贵人的力量的其中一种方式。 而在一般属蛇的朋友，老师必须说，今年没有比买保险更好的护身符了。尤其是意外险，以及有骑车、开车做通勤的朋友，必须要买的第三人责任险，这是最好能够透过破财，而且消化大量的灾祸，其中最好的办法之一了。虽然不能说可以全部化解，但是有足够的保险，这绝对是对于属蛇的朋友来说啊，是极端重要的。 这么说好了，按照岁次癸卯，有上门雕刻白虎摘杀、大杀、劫杀、地杀、死符、小号、大号等等，足凡不及被宰的凶星以及血光星宿，根本是齐聚一堂，在属蛇的朋友本命宫里面开联欢会的等级了。这个时候啊，如果没有做好保险规划，随便其中一两颗星宿发威了。 那就足以让我们损失至少十年以上的保费，甚至上百年的保费。那么这个时候，我们花起一年的保费，把该买的保险给买好买满，就可以极大程度的保护我们自己。这个有什么不好的呢？而为什么买保险可以规避这些负面新秀的力量？这个如同老师在其他的视频里面有说过的。 任何负面的能量，无论是新秀或是冤亲债主，主要是让我们要感到痛苦，对不对？但是如果我们有了高额的保险来保护我们自己与家人的生活，具有一定的经济补偿，那么即使我们遭灾了，在休养中的我们也不会感到了太绝望，因为理赔金的数字啊会让我们感到了安心。老师再举一个例子，假设我们今天买了一间房子，对不对？我们好不容易啊。 顶一含辛茹苦的把它存钱买下来，那我们在住进去之前，这个房子突然发生了大火，即将把这个房子啊给烧毁了。而如果这栋房子啊，假设我们都已经买了足够的火灾险，啊，就是把它烧光了，理赔的金额也足够我们原地重建，还可以有更多的钱拿来装潢。那么，请问一下。 我们在看到这个大火燃烧的时候，我们会奋不顾身的进去火场救火，还是在旁边呼天抢地悲叹自己的长久以来努力都付之一炬，毁于一旦吗？所以对保险来说啊，今年召开血光与各大凶星联欢会的属蛇朋友是一个非常重要的关键。当然，如果身体状况许可，捐血到中国称为献血，也是可以破解部分血光的效果。 如果能的话，两边都要做，那是最好的行为。所以整体而言，有买足够的保险，运势属于中平；如果没有买，硬要去扛的啊，属大凶。其他十一个生肖都难以望其项背的凶。最后啊，老师要说，生肖流年运势啊，每一年它都有吉也有凶。 而老师所提供的生肖流年，它是属于地支运，所以整体的准度啊，大约的所有相同生肖的朋友来说，都仅有大概百分之四十到百分之六十的准度，因为每一个人的命盘组合比较不一样，有的那个格局比较特殊。今年虽然是有这样子的比较不利的状况，但是它刚刚好，它的格局是可以把大凶化为吉利，这个也是有可能的。但是，老师还说一个，但是对于属蛇的朋友来说， 哪怕今年的准度只有百分之到二十到三十，但是刚好准在健康这个部分，那也是非常不好的事情。各位说是吗？如果所以无论如何，老师还是建议属蛇的朋友什么都可以不买，我可以不出国游玩，我可以少吃几顿火锅，我什么都可以不要，但是保险就是一定要买好买满的。以上就是我们针对公元二零二三年岁次癸卯的兔年。 对于生肖属蛇的朋友，专属的流年运势解析，记得按赞、订阅以及留下您正面的评论，叫老师下次更新视频或是每月的流月运势，您才能够获得通知哦。若您需要老师的专业命理咨询服务，下方有老师的联系方式，可以按照方法来联系老师。我是陈老师，我们下次见。